所以呢，如果你可以比较，哇！先谢谢我的好朋友 Daniel 来帮我，嗯，清理我的地下室。所以我现在，嗯，虽然这一区这一区还有点乱，但是呢，嗯，还是能看啦。对，还算是能看。天哪，怎么那么乱？哇！母亲大人，我错了，我会好好收拾我的家里，不然我朋友都不能来，或是我的朋友都得帮我清。 或是我的朋友都很好心来帮我一起亲，好感动哦！亲爱的妈妈，生日快乐！虽然说好像晚了一天，但是因为我们都说我们会过生日月，所以呢还不算太晚吧，因为一月还没到。首先呢，我要先很谢谢你，在一九九九年的六月五号把我生下来，所以在十七年后的今天，我才能好好感谢你。 嗯，在这十七年以来为我所做的一切，然后呢，也很谢谢你为了我们一家每天都很辛苦的打拼，然后谢谢你呢，每天都为了想要待在美国的呱呱，你每天早上、晚上都不怕麻烦的，嗯，跟我视讯，让我真的、真的、真的很感动，因为 <laughs> 如果换做是我的话，我可能都没办法为我自己起床。 谢谢你每天给我的 morning call，嗯，真的，真的，在下在此真的真的很感谢。再来，我要很谢谢你在这十七年以来，担任了我的妈妈，担任了我的司机，担任了我的厨娘、老师、出钱的大爷，我的忠实粉丝姐姐。但是我们都觉得你比较像是妹妹，因为我真的管太多了。 还有好多好多好多其他，谢谢你总是陪在我的身边。身为独生女的我呢，因为常常没有兄弟姐妹，就会讲话，就一直讲，一直讲，一直讲，然后就停不下来了。所以你如果能把我的话听完，真的是很感动，真的很谢谢你。哎呀，为了我愿意听我讲话，愿意给我建议，在我人生中看不到亮光的时候给我希望。再来呢，乖儿，我就是要很谢谢谢谢额娘。 赞成我跟 Will 的交往，因为呢，他真的是世界上最甜、最最真的很温柔体贴一个男生。然后呢，嗯，能做他的女朋友，我真的、真的、真的、真的、真的是很幸运。所以接下来呢，嗯，会是嗯 Will 他自己录制的一段话，还会有一段小小的惊喜，希望你会喜欢。因为我男朋友真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的太有天分了。 怎么会有一个这么好的男朋友呢？好想哭哦！妈妈生日快乐，祝你有美好的一天，拜拜。Hello <laughs> and happy birthday, Mrs. Chung. Here's a video of me playing violin as a birthday present and also as a thank you gift for allowing me to date Claire. Uh, I'm really lucky to have her. Uh, also, hello, Gabby.